Jordi Samsó és un militant històric. Ha estat membre del FAC i després del Casal Lambda de Barcelona, del qual fou president. Va ser el primer responsable del programa per al col·lectiu LGTB de la Generalitat i l'impulsor principal del Pla Interdepartamental. Bueno, doncs parlar amb tu, amb en Jordi Samsó, d'alguna manera, per mi, i jo crec que per la gent també que, que ens pot escoltar, és d'alguna manera parlar també d'un moment històric del, del moviment LGTB, no? on, on l'evolució ha sigut, però que tu has sigut testimoni en tots aquests moments. No? De fet, uh mhm. -huh. és, em sembla, el 1979 que tu entres al Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Bueno, més que entrar-hi, eh, prenc contacte per primera vegada l'11 de setembre, a més justament, eh, ho recordaré sempre, evidentment, el xamfrà amb la Ronda Sant Pere, eh, la Ronda Sant Pere, perdó, passés a Sant Joan, xamfrà, que hi havia un estant, eh, vull dir que eren dels, dels 11 de setembre, diguem-ne, sonats, per entendre'ns, i per tant doncs, hi havia un desplegament increïble. I les entitats tenien petits espais, el, el FAC tenia un petit espai, una paradeta en eh, material a la Ronda Sant Pere. I, i, i bueno, allà vaig anar a petar, eh, l'any 79, l'11 de setembre. Sí. Però de tota manera la teva implicació al FAC no va ser només passar per una paradeta, sinó que va, no, ser, va ser forta, evidentment, va ser important. No, no, no, ja, ja inicio el treball als anys 80 i, i d'una manera formal fins al 94 continuo treballant. És a dir, que hi ha algun moment, eh, diguem-ne, que combino eh, el Front d'Alliberament de Catalunya, el FAC i Casal Lambda, eh, concretament entre el 90 i el 92, i entre el 92 i el 94 mantinc els, les dues entitats i faig treball a les dues entitats. Eh? Però llavors ja al 94 abandono el treball implicat en, en el FAC i ja, diguem-ne, en el casal fins a aquests moments. En aquell moment era el treball al FAC, de fet, el FAC era de la, dels pocs grups que en aquell moment hi havia, que després va anar eh, creixent i naixent altre, altres grups, uh mhm. -huh. eh, però hi havia un activisme contundent, diguem, important. Eh, tu què recordes d'aquells anys de militància, d'activisme? Doncs, home, eh, en els anys 80 eh, hi havia molta por, i por eh, a moltes coses, i per altra banda estava tot per fer. Eh? eh? Sovint en aquests moments encara diem que està tot per fer, però jo crec que en aquells moments estava molt més per fer, inimaginablement per fer, és a dir, quedava moltíssima feina per fer, i sobretot una de les pors i una de les temences, sobretot pel moviment, eh, que s'atribuïa a un altre anatema, que era amb l'aparició de la sida. I, i diguem-ne, recordo molt l'inici del treball a, eh, en el FAC d'una manera implicada, en l'any 83, i, i el, el treball ja amb el tema de la sida, que ens trobàvem a la, a la FAP, a la Federació d'Associació de Veïns, Mm, amb una comissió ciutadana que havíem creat així, eh, més o menys d'aquella manera, per canalitzar tota la informació, diguem-ne, distorsionada que es donava als mitjans, eh? i per pressionar l'administració. I allà ens trobàvem eh, el moviment gai, els heroinòmens i els homofílics. Eh? I, i, I ja venia el doctor Ventura Clotet, en aquells moments, eh? que era joveníssim i guapíssim, eh, sigui dit de pas, i, i bueno, doncs una miqueta la, la, la, la feina era aquesta, eh? canalitzar informació, perquè hi havia molta desinformació. Certament, la, la sida va ser, mm, o l'aparició de la sida, fins que diguem-ne no es van posar les coses al seu lloc, un anatema, un anatema més, un element més, i un treball que va, diguem-ne, fer posicionar el moviment. Aquest va ser molt bo per una banda, i per l'altra jo penso, i ara vist en perspectiva, que igual, diguem-ne, des del moviment no vam aprofitar prou el, que, el marge, diguem-ne, de treball que donava, sobretot de pedagogia de la sexualitat, eh? el marge que donava l'aparició d'aquesta malaltia. És a dir, malgrat hi havia la sida, eh? que fins als anys 90 doncs, no canvia la situació i passa de ser d'una malaltia mortal eh, a una malaltia crònica a partir de, la, de, de totes les teràpies eh, químiques, o sigui, de, dels medicaments, doncs eh, va suposar un enrenou. Hi ha també els anys 80, als anys 80 en el si del moviment, en el FAC, eh? que fa doncs, que hi hagi un, un grup de, de persones que in, in, bueno, doncs, vagi, canalitzi un treball i ho concreti amb una altra organització. Eh? Com tu bé deies, hi ha explosió de grups i aquest és un element, un element però és un element més, n'hi havia d'altres també. Eh? I d'altra banda, doncs, en el FAC, en el si del FAC, es va continuar treballant el tema de la sida, eh, evidentment. I, sincerament, m'hi vaig implicar moltíssim, eh? sobretot en el tema de la, pre la prevenció, que és el que, el que podíem fer, i fent pedagogia de la sexualitat, que és una de les coses que sempre m'ha interessat moltíssim. Sí, de fet, eh, va haver-hi també un... Bueno, en aquell moment eh, van desaparèixer de, del, del nostre costat moltes persones, no? Moltíssimes. Per causa de la sida, que, bueno, com moltes <laughs> vegades recordem, no? Militants del FAC en aquell moment o del col·lectiu Gai Barcelona després. Uh mhm. -huh. mm, i, I que també va haver-hi un trasbàs a l'hora de, de militants, no? De, del moviment Gai el moviment, en, uh mhm. -huh. diem, d'informació de sida i d'atenció a les i de, persones de i d'actuació i sobretot amb un activisme potent, me recordo, bueno, la gent del FAC, alguna gent del FAC que va crear eh, ACTAP. Sí, ACTAP, ACTAP va venir aquí, ja era més a les 90, era més posterior, però abans ja es va crear el comitè, el Comitè Ciutadà contra la Sida, l'Associació Ciutadana Sida de Catalunya, eh, se'n van crear mm, força, força entitats. ACTAP era més reivindicativa, diguem-ne, el més proper al FAC, per entendre'ns, eh, en aquells moments, eh, era una miqueta mm, doncs, eh, mm, fer que les institucions s'impliquessin, perquè perquè en aquells moments doncs, eh, és, una, és un tema, una malaltia que està vinculada a la sexualitat, ja la, la sexualitat és, hi ha una lectura social, eh, diguem-ne, difícil a vegades d'encaixar, eh, es mira amb certa temença i així, la sexualitat no agrada, eh, i menys a les institucions, eh, i en aquells moments, diguem-ne. Si a més a més ve, ve de la mà d'unes infeccions que d'alguna manera mm, passen sovint a persones que per una banda tenen el contacte amb, eh, amb, amb drogues drogues per via parenteral i d'altres són relacions sexuals, doncs eh, té totes les de, les de perdre en aquest sentit i les, o les de guanyar poc i de guanyar poc suport en aquest cas institucional. I d'alguna manera TAP que va venir i va crear-se aquí a Europa, que és un moviment diguem-ne que ve d'Estats Units, eh, va crear-se a París eh, i de París es ve a Barcelona. Eh? Llavors, alguns, eh, algunes persones, concretament el Jordi Riba, eh, que s'ha d'anomenar, eh, doncs eh, eh ajuda, col·labora a que ACTAP pugui diguem-ne instituir-se a la ciutat de Barcelona. I certament treballa, es treballa molt, fins eh, bastant en, bueno, al llarg de pràcticament tots els 90 eh? pràcticament al llarg de tots els 90, cap al 98, eh, 97, 98, quan ja després del 95, diguem-ne, tota la medicació fa que, eh, bueno, doncs d'alguna manera la mortalitat eh, baixi d'una manera escandalosa i per tant, doncs, eh, tot ho celebràvem. Eh, llavors el, el paper d'aquestes entitats, doncs, eh, va rebaixar-se i finalment, jo no, ara no recordo, però jo diria que va ser que entre el 98 i el 99 que ja deixa la seva activitat eh, pública. Sí, bueno, eren anys, diem, d'eclusió també de, del moviment LGTB, i era bueno, un moment altament reivindicatiu, no? eren moments de canvi. Altament reivindicatiu que no pensàvem pas esperar on, on, on en aquests moments estem, eh? malgrat que um, pugui semblar un paradís uh, idíl·lic, que en, alguns, en algunes qüestions pot ser-ho, però formalment, legalment, no hi ha cap mena de discriminació. Per tant, ara, tot el tema de la normalització social, que per mi és el que queda, eh? queda doncs, tot aquest gruix que algunes entitats, concretament la que, la que estic treballant, que és el cas del Lambda, doncs eh, li pertoca, eh? per tant, d'alguna manera, perquè, perquè està i perquè té aquests principis, i aquests objectius. No? És a dir, que tot el tema reivindicatiu als anys 90, malgrat vam treballar coses, moltes, algunes en coordinació amb la COFLE, eh? que no sé si si la recordas, ¿eh? la coordinadora, de organizaciones de frentes de liberación del, Estado español, de liberación homosexual del Estado español, no de liberación Española, no, <laughs> liberación homosexual, pues, perdón. Entonces... Em, Bé, d'alguna manera vam treballar molts, però molts temes conjuntament. El tema de... semblava que estava centrat, eh? per alguns, eh? amb el tema no del matrimoni, perquè en aquells moments no ho pensàvem realment, això. Malgrat que Catalunya va ser el primer lloc on es va sortir, i es va, anar, es va sortir al carrer per una banda, però és que abans es va anar als jutjats reclamant eh, la parella homosexual. Eh? Eh, concretament va ser Vic i va ser l'any 87, és a dir, fa molts anys. I això jo penso que se'n parla poc. És a dir, Catalunya és, diguem-ne, el capdavanter en aquests moments, en, bueno, ho va ser en aquells moments, mm, en, en l'any 87, de dues persones que s'atancen a un jutjat reclamant els mateixos drets i, per tant, eh, fent posicionar. Eh, el FAC i el Casal Lambda, eh, doncs, evidentment, hi donen suport, hi ha tot un enrenou, però allò es dilueix, es dilueix i no era necessàriament eh, perquè aviam, nosaltres ho fèiem anar, des del FAC es feia anar, com eh, per, per, per la igualtat de tracte, és a dir, no reclamant directament el matrimoni, que ens semblava una institució a revisar, eh? Mm, així com en aquests moments estem dins ja del matrimoni i, el, i gais i lesbianes podem assumir-lo, en aquells moments el tema no era tant eh, reclamar el matrimoni, sinó que no s'estigués al marge mm, si es volia viure en parella el tema si no estigués al marge dels drets. Eh? I el que no s'estava d'acord, evidentment, és que hi haguessin ciutadans i ciutadanes de primera i de segona. Val? La cosa anava per aquí. Però, diguem-ne, aquest, aquest no, era, no era tant diguem-ne el cavall de batalla dels grups, diguem-ne, més reivindicatius i dels grups, diguem-ne, que conformaven la COFLE. Mm, fonamentalment hi havia també la llei antidiscriminatòria, que era una miqueta una llei que ja venia dels anys 80 i que mm, d'una manera repetida i amb els diversos governs doncs es va anar, mm, diguem-ne, actualitzant i presentant i reclamant. Eh? És una de les, de les tasques Era una reivindicació del FAC, això de... Que era una reivindicació del FAC històrica, històrica. dels 80, eh? se la recordo perfectament, inclús els textos i com la discutíem, eh? vull dir que déu nhi sí, sí. Però mm, vull dir que el tema del matrimoni era, ha estat posterior, inclosa el, el, el tema de la llei de parelles, o dita llei de parelles, que en uns moments determinats, això era cap al 92-93, ja finalitzava, 93-94, perdó, ja finalitzava o es veia que el, el, el PSOE, que en aquest moments estava a l'Estat, que era qui podia regular el tema, eh, de fet, doncs eh, mm, d'alguna manera deixaria el poder i es veia que igual allò no arribaria a bon port, però malgrat això, l'any 93 doncs, van haver-hi una presentació de tres propostes de regular eh, una llei de parelles a l'estat espanyol. I, I llavors la COFLE va tenir el seu paper, evidentment, i es va presentar un document. Eh? Conjuntament aquí a Catalunya vaig ser una de les persones que va signar aquest document, conjuntament amb la coordinadora. Vull dir, es va fer eh, realment allò que sovint hi ha aquesta imatge que diu, escolta, és que el fa que la coordinadora sovint, bueno, doncs en temes sí, però justament en aquells, doncs, eh, bueno, doncs vam signar conjuntament un document que ens semblava importantíssim, perquè estava amb la mateixa línia, no? però no era, ja dic, no era mm, realment el, el, el, el, el bueno, doncs una miqueta el que consideràvem estructural, sí pels drets, però per altra banda entenem que encara està pendent de fer una llei antidiscriminatòria en la qual moltes circumstàncies del dia a dia porten a que gais i lesbianes es trobin discriminats i discriminades. Mm -hmm. De fet, el treball unitari, no? tant dintre de la COFRE com dintre de la pròpia comissió unitària, que també es va crear aquest, durant aquells anys Clar. de, de era un treball molt unitari i alhora també hi havia molts conflictes. Jo recordo, una, sí. jo recordo baralles no? a la comissió unitària que després sortíeu tots amics i us n'anàveu a sopar. No? És a dir, i, i com això es reproduïa també a la COFLE a, a nivell d'estat espanyol i alhora hi havia unes campanyes molt imaginatives i unes reivindicacions molt, sí, molt actives. Sí, sí, no? sí, sí. Es, es van fer durant molts anys, eh, diguem-ne, es, es buscava, hi havia evidentment es preparava al llarg de, de, de l'any, i eh, s'intentava arribar a partir de fets puntuals, eh, fets que, esdeveniments diguem-ne que es donaven en el conjunt de l'Estat, mm, cadascun i, cada, i, i cadascú a casa seva i al seu territori, evidentment, però eh, enteníem que mentre estiguéssim a sota l'estat espanyol i tothom estigués a sota l'estat espanyol, doncs calia eh, reivindicar conjuntament. Llavors es triava un lema, eh, eh per exemple, en l'any 92, que va ser dels últims que ja vaig participar, doncs el lema aquell de mm, no el 92 i sí el 69. Vull dir, vam, vam, vam allò crear tot un lema, tot una, una, una imatge que es va repetir a tot el territori, etc. Els lemes i els cartells i les imatges eren igual per tot el territori i es feia amb quatre llengües això mm, doncs, eh, era, era un punt de creativitat per una banda, de reivindicació per l'altra, eh, i mm, bueno, de visibilitat, que jo penso que, que és mentida, a vegades que es diu que, en primer lloc, que no s'ha fet res, s'ha fet moltíssim, jo penso que al llarg de, dels anys s'ha treballat moltíssim, i quan els mitjans i les situacions ho han afavorit, doncs s'ha fet mm, realment amb una, amb una imatgeria, si tu vols, eh, per tal de que sigui visible, important i ben portada. Jo crec que, que, que Déu-n'hi-do, eh? alguns anys amb més encert o menys encert, però penso, i també treballant, per exemple, doncs, amb el grup de lesbianes feministes de Catalunya, que recordo que, que tu hi estaves eh, treballant, també. Eh? Sí, bueno, de fet, és el que anava a plantejar ara, que era un moment aquí a Catalunya, però també a l'estat espanyol, hi havia molta unitat d'acció entre el que era el moviment feminista i el moviment LGTB, de fet, i que després bueno, s'ha anat, diluït, s'ha anat distanciant, això no vol dir que no hi sigui, però que era, va ser important en aquell Clar, moment, aquella unitat. Sí, sí. Així. Perquè segurament per moltíssima gent això eh, és una creença, que jo penso que és falsa, eh? Mm, és falsa i en tot cas ja, ja, ja, ja tindrà oportunitat de, de, fer, de, de tornar a incidir, no? de que aviam, que es perd molt temps, que, mm, perquè és clar, això requereix temps, o sigui, la gent s'ha de trobar, s'ha de discutir, s'ha de parlar, s'ha d'acordar i finalment s'ha de veure. No? Això, doncs, eh, clar, no es pot fer amb una patada. És a dir, no es pot fer, escolta, eh, el calendari és aquest i tant, No, això no funciona així. Eh? I per tant, dins d'aquestes discussions també hi ha posicions. I llavors la capacitat de la gent que es troba i que es trobava eh, doncs de poder aproximar i de poder mm, bueno, acordar mm, amb bé de Eh? Vull dir, que llavors, aquí sí que hi ha, hi ha, hi ha sempre. Personalismes, evidentment, però jo crec que s'ha de fugir, perquè anem per al bé comú, conjunt. I aquesta és una visió que jo crec que, que, cal, que cal mantenir i caldria, diguem-ne, reprendre perquè mm, el tema de l'individualisme i cadascú i que fa la, eh, cadascú la seva capelleta, jo crec que a favor d'això i, i d'alguna manera dels anys anar-ho reclamant i anar parlant amb, amb persones del moviment. Eh, celebro força que, diguem-ne, que en aquests moments la plataforma que, que s'està intentant portar, posar en marxa aquí a Catalunya doncs serveixi una miqueta per això. És a dir, en aquests moments que sembla que cadascú fa la seva feina i no hi ha un espai de trobada conjunt, doncs, escolta, les organitzacions puntals d'aquí de Catalunya doncs, han decidit que això, diguem-ne, no pot ser d'aquesta manera. No és exactament una federació, si una federació podrà ser, però un espai on tot això que diem doncs, pugui tenir bueno, doncs, un ressò i, i acordar. Jo penso que és el conèixer, jo penso que aquesta és l'altra una de les coses que afavoria aquestes trobades era el coneixement, el coneixement del que es feia. Si no, mm, doncs què es fa aquí, què es fa allà, el que surt als mitjans, el que puc acabar llegint, el que puc mirar a internet, però no hi ha una trobada, un encontre directe amb les persones que ho estan fent que ho... i no saps bueno, doncs, què els mou en, a, en aquesta direcció, el per què, com s'organitzen, mm, que en definitiva també és això, no? dir, els grups han de contagiar-se i, i han de copiar-se, perquè en definitiva també l'aprenentatge, que sempre, no, en el, en, aquest és un altre, no? el moviment va arribar en gent, eh? persones, en, en sensibilitats, en ganes, i doncs, d'alguna doncs, manera s'han de formar no? i quin espai tenen. Doncs en aquests moments això jo ho trobo, és el que trobo una de les mancances importants, mm. molt importants. I això ho dona el temps i no hi ha més, eh, necessitem temps. I potser no farem grans coses, igual no, però centrem nos al que podem destriar el que és important, el que en aquests moments mm, ha de ser estructural i, i ha de servir, i, i anirem, anirem fent, anirem parlant. Però, per això et deia, no? aquest espai de la plataforma que ara tot just s'enceta, s'ha fet una primera trobada, esperem que aviat sigui aquesta segona, mm, jo ho celebro, és un espai, diguem-ne, que, que afavorirà, afavorirà i afavorirà el conjunt del moviment. Eh? En aquell moment també estem parlant dels anys 90, uh -huh. Eh, cap al 93-94, em sembla que tu comences a participar també al Casal Lambda, no? Sí, no, ja abans, ja abans. Mm? Uh, sí, cap al 90. Um, hi ha una comissió educativa i a mi el tema educatiu, el tema de la SIDA, el tema dels tallers, el tema de l'educació, eh, sempre, diguem-ne, de fet, doncs, soc mestre no? i pedagog i per tant, doncs, eh, bueno, doncs és el que em tira. I per altra banda, perquè doncs, eh, és una via, eh, sempre reclamem des del moviment la importància de l'educació l'educació, la important... Bé, doncs, eh, des d'aquest punt de vista, més enllà de lo personal doncs, i de les inquietuds personals i laborals i, i professionals, doncs, mm, vist que és una, mm, eh, bueno, un espai en el qual el moviment hi ha de dir. Eh? El tema és on ho ha de fer i com ho ha de fer no? I, i què és el que serveix. Eh? Llavors, mm, a l'any 90, jo diria era el 90, 90, 91, el 92 sí que ja estava treballant de ple, hi havia una comissió educativa i ja estàvem ja treballant. Bueno, doncs el tema estava en treure un material, un, un material, doncs, publicacions, eh? es, va, es va treure el, el, el tema La Martona, no sé si és, és una de les primeres publicacions uh -huh. infantils de una, que jo penso que era avançat en el temps, per això no va, no sé, es va, es va quedar, no en un racó, eh? perquè encara, si es vol, encara es pot trobar, diguem-ne, en el centre de documentació, evidentment, d'aquesta casa i d'altres llocs, però és un material que no va tenir, no va córrer córrer. No va córrer perquè era molt agosarat per al moment, eh, en, aqu en aquells moments, eh, no? en, en, en aquells moments, diguem-ne. Mm, bueno, doncs bàsicament era això però després més endavant ja em començo a implicar en més àmbits. Eh? Fonamentalment també el tema del voluntariat, i eh, el tema de l'acolliment, és a dir, rebre les persones que venen per primera vegada. D'aquí vaig passar ja eh, a estar en alguna de les comissions permanents, més enllà d'estar en grups, i, bueno, i estructurar una miqueta tot el que era el voluntariat, el servei d'informació i d'acolliment, i el tema educatiu. El tema educatiu sempre ha estat eh, i continua sent, diguem-ne, un, un dels puntals de la, de la meva feina a aquesta casa. Bueno, de fet, sí, sí. Eh, la teva implicació és allò, comença en poc, però vas arribar a ser president del casal. Vaig arribar a ser president del casal, sí, sí. Eh, aviam, vaig, això que, que et deia del 90-92 coincideix amb un canvi important al casal, que és el canvi de local, eh, de Pau Picasso eh, al carrer Ample, i m'implico també, i, i just, diguem-ne, l'estreno, per entendre'ns, no? I estem eh, tots aquests anys mentre estem al carrer Ample, i eh, doncs, quan deixem el carrer Ample i venint cap aquí, mm, quan just eh, venia aquí als pocs mesos que va haver-hi doncs, l'assemblea, doncs, ens vam presentar amb un equip, un equip potentíssim, jo en tinc uns records fantàstics. Eh? Eh, sí, sí, sí, sí pel, pel nombre important de persones implicades, el seu treball, la seva qualitat, i per tant era president sí, però érem un equip. Això que dèiem fa una estona, en relació a altres maneres de treballar, érem un equip i això era fantàstic. Eh? Hi havia tres dones, m'agrada molt dir-t'ho eh, i dir-ho, eh? tres, tres dones implicadíssimes, fantàstiques, i tres joves. Eh? d'altres un àmbit de cultura, en fi, eh? i sí, sí, presidia, vaig ser president fins al 2004, diguem-ne, eh? vull dir que vaig, vaig anar fent molta feina i vam fer feina Mm, no molta de mena d'entrada posar en funcionament l'espai on estem en aquests moments, que és aquí a Verdaguer i Callís. Eh? I per tant, posar-lo tot en marxa, eh? posar-lo tot en marxa amb voluntariat, que és, diguem-ne, diguem-ne que si vaig ser president també va ser perquè em vaig implicar eh, en, en què les coses funcionessin, no? i en què l'espai fos espai, els serveis fossin els serveis, eh, en fi, em vaig implicar en tot, absolutament en tot, i deixava les hores, els dies i, i tot. Eh? Eh, Bueno, content, ja dic, i l'equip mm, fantàstic, eh? vull dir que tinc uns records fantàstics, eh? No, I fet, gent molt fet. capaç, molt capaç, que penso que no està, alguna d'elles, o totes, no? perquè ara no podem deixar ningú a banda, però alguna d'elles eh, destacadíssima que, mm, bueno, que penso que mereixeria una entrevista també. <laughs> sí, sí, ho podria fer perfectament. De fet, eh, també era un repte, no? Eh, no només per tu, sinó per l'equip, perquè estàvem estàveu parlant del cas Lambda, mm -hmm. en mhm. un salt important com era que ja hi havia hagut un canvi de local que li havia donat una rellevància, uh mhm. -huh. que torneu a fer un canvi de local que tampoc era allò de... Mm, és un salt, aviam sí, sí, ara cap sí, on sí. anem, i que veu mantenir la, la línia amb tot el tema de la mostra, el tema de la revista, sí, sí, sí, sí, el tema... sí, sí. I, que, uh -huh. I mhm. que, bueno, va ser un moment també on el cas Atlanta va seguir creixent d'alguna manera. Va seguir creixent amb dificultats d'algunes d'elles, sobretot sempre les són, si no les mateixes, competències, perquè les dificultats de projectes, doncs, eh, uns van, venen, alguns es mantenen el, eh, el temps, però el tema econòmic, finalment, perquè és clar, per fer coses calen diners, I, és. I, i diguem-ne, hi, hi, hi ha eh, projectes, concretament el de cinema que s'ha anomenat, doncs, que, que s'emporta una fortuna, és a dir, Barcelona és molt cara per tot. I llavors, eh, al cinema i només una sala val una bestiesa. Eh? Però s'entenia i enteníem i entenem que és un projecte supervàlid i que s'ha de mantenir i que hi ha coses a dir i de fet, mm, justament també l'assumir la presidència, fem canvi d'equip, eh? per circumstàncies que ara no venen al cas, però fem canvi d'equip. I aquest canvi d'equip mm, està uns anys, eh, fins al 2008, i llavors tornem a fer un canvi d'equip que és l'actual. Eh? I hi ha una línia, penso, fantàstica fantàstica i una gent superimplicadíssima i, i, i que sempre la mostra és un èxit. Eh? Eh, més enllà, eh, perquè clar, té aquest valor pedagògic eh, més enllà del material, o diguem-ne, de la qualitat del material que es porta, que penso que és molt bo sempre, és a dir, eh, és fantàstic sempre. Eh? Anys enrere era molt més difícil, en aquests moments els formats són més fàcils de, de, de, de portar, d'exhibir i tal, però el material que es posa, la, qual, la qualitat és fantàstica sempre i bueno, doncs és una gent implicadíssima, un equip fantàstic i bueno, és, saber mantenir tot això no és fàcil, però mm, jo penso que aquí és el tema, no?, amb tot, és creure tu. -hmm. Tot passa per aquí. Si quan tu et creus els projectes, tires del carro. Si no te'ls creus, no tires, no? Això. Aquí hi ha un projecte que llavors a nivell personal vas engegar també, uh mhm. -huh. que va ser, de fet, el primer responsable de, ah. del pla interdepartamental, ara, ara, el, el eh? responsable de posar en marxa no? el pla mm. interdepartamental per al col·lectiu LGTB, no? i que sí. va ser el primer responsable al govern d'aquest programa, el que bueno, va, va començar d'alguna manera, no des de zero, mm -hmm. però sí amb moltes dificultats, mm -hmm. i, i doncs, dintre del govern de la Generalitat, però també el primer govern que tenia un programa d'aquestes característiques a nivell mundial, malgrat la senzillesa de recursos o... Mm, va sí, ser un gran repte i, un, i una experiència personal, no? Fantàstica. Jo, jo només... Eh, toca ja, eh? Ja sabia que arribaria, eh? Um, <laughs> T'ho puc resumir, va ser una experiència fantàstica, eh? malgrat totes les dificultats. Jo crec que en algun moment m'ho has preguntat, no?, al marge, i, i, i sí que t'ho he dit, o... però una experiència fantàstica. Per una banda era un repte, un repte de que algú va pensar que igual podia, no?, i dic algú, no sé si puc, puc dir els noms, però, en fi, alguns, algunes, van pensar que ho podia fer, i certament, doncs, va ser un repte, però... Mmm, m'ho vaig pensar, m'ho vaig pensar bé, perquè era, molt, era, era una decisió a nivell personal dins de l'àmbit laboral seria una cosa, i després dins el cas del Lambda, no? perquè mm, que era, era, era una miqueta un doble, una doble vessant que havia de, de valorar i, i a partir d'aquí veure si també personalment podia respondre al que se'm demanava. No? Mm, ho vaig pensar i vaig creure que sí, eh? que tenia, diguem-ne, prou idea i, i prou coneixement doncs, com per fer-ho. I efectivament, diguem-ne, eh, bueno, vam començar de zero, jo diria que es pot explicar, però vam començar de zero. Vaig començar, i ho dic sovint, i penso que això en algun moment m'agradaria també explicar d'una altra manera o més extensivament, no? però vaig començar amb una agenda. Una agenda. Vaig trobar amb un despatx i una agenda despatx buit i una agenda. Això sí, al pati dels Tongers. <laughs> no? Vull dir que a l'espai dels, dels despatxos que hi ha al voltant del, del pati dels Tongers. Mm, a partir d'allà, doncs, començar a estructurar el que se'm demanava. Tot sempre en comunicació amb els tres partits que en aquells moments conformaven el, el tripartit i, i a partir d'aquí doncs, la creació, mm, per una banda, de l'estructura de govern i per l'altra banda del document que en aquests moments continua sent vigent, malgrat algunes adequacions o no, mm, doncs jo penso que, que són, la, eren, o eren els dos grans reptes que se'n demanava i, i, i ho vaig fer en un temps rècord perquè també se m'apretava, eh? la veritat. <laughs> i això no ho he dit mai, ho dic ara aquí, uh, si, si no s'hagués apretat, jo que sóc més de, de deixar temps, eh, de deixar temps, de, de, de pair les coses, no? perquè igual doncs, en aquells moments es va escriure, o vaig escriure unes coses, escoltant a tothom, evidentment, perquè el pla es va fer escoltant a totes les entitats una per una i demanar-los el què i el que sí i el que no, i va ser un fet participatiu, és a dir, que ningú eh, tilli mai, a ningú, que el programa va fer el pla pensant, no pensant només que en les decisions polítiques, no, no, no, van estar totes les organitzacions pensant, decidint i després, com és Eh, requisit deixar-ho un, un temps obert a, eh, eh, a disposició de tothom i que digués el que, el que creies. Llavors, aquell document potser l'hagués madurat més, no? però mirat també en perspectiva penso que està prou bé i crec que hi ha un munt de coses que encara no estan assolides, no? perquè assolides i mantingudes en el temps, perquè jo crec que hi ha eh, no, el tema de, ostres, doncs aquest, vinga, això està fet, allò està fet. No, no, no, està fet, però està assumit socialment. Llavors no està fet. No? Si no, no estaríem en les circumstàncies en les que estem. No? I que una de les coses també que és un altre element que em continua mantenint en el moviment el treball, és el treball de camp. És dir, jo crec que eh, podem tenir diguem-ne, un paper, és clar, diguem-ne, algú em diria, escolta, tu estàs entre, el, tu i molta altra gent, no? entre els que dirigiu o heu dirigit el moviment, clar, t'he de dir, sí, però què vols dir amb això? No? És dir, no ens hem de quedar en aquest estatge, sinó que hem de baixar. I llavors el treball de camp que, que, que em dona personalment eh, no està en, una, en, en un altre estatge, per entendre's, i mantenim me al, al peu del que no, del que són les entitats i del que és l'entitat en la qual treballo, és el que em dona aquest feedback eh, i aquest retorn eh, necessari per adequar la resposta a la resposta que un conjunt del moviment dona, en aquest cas, doncs a mi em pertoca una entitat que és el casal. No? Mm, com, a, com a persona que treballa de base, que sigui responsable d'X espais. No? Però des de rebre mm, persones, des de veure joves, des de fer atencions telefòniques, des d'anar a fer xerrades, des... tot, aquest dia a dia a peu de, de carrer, està amb el voluntariat, eh? és el que em dona, escolta, això és així, eh? cal corregir per aquí, caldria, seria convenient, és a dir, tampoc ens podem emportar, i tot ha de ser molt ponderat a la vida, però crec que aquest, el treball de camp és la base. De fet, el pla va ser el resultat de tot això, d'aquesta experiència teva, d'aquesta experiència del moviment uh mhm. -huh. i d'aquest dia a dia també del, del propi moviment, que de fet va ser un pla criticat però també aplaudit i, bueno, sí, i que, bueno, en tot cas, eh? seguim tots i totes valorant com a, com a útil. Sí, jo crec que sí, no? Vaja, de fet, el govern que en aquests moments hi ha l'ha pres i l'ha assumit i l'ha entomat i, per tant, doncs, amb, amb, de les maneres que sigui, o que pugui, o que sàpiga, doncs ho portarà endavant. No, no ho sé, en aquests moments no sé. En aquests moments no sé com està. <laughs>